206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадки За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадки За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадки. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка за добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка за добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом. 415 нових випадків зараження. 1106 інфікованих коронавірусом. 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка за добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадки За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом. 415 нових випадків зараження. 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка за добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка за добу в Україні Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом. 415 нових випадків зараження. 1106 інфікованих коронавірусом. 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 415 нових випадків зараження, 1106 інфікованих коронавірусом, 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу. 206 нових випадків зараження коронавірусом. 919 нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Україні за минулу добу. 1022. 392 випадка. За добу в Україні зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом. 415 нових випадків зараження. 1106 інфікованих коронавірусом. 920. 224 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували в Україні за минулу добу.